Hallo allemaal, ik ben Natasha en ik wou nog even delen aan jullie dat ik vandaag een mooie pendel heb aangekregen. Dat, zoals jullie zien is dat een mer Merkaba. Dat is ehm, een eh, symbool um, en uh, de aartsengel Metatron werkt daar bijvoorbeeld heel erg mee samen met de Merkaba. Dat kun je altijd opzoeken. <laughs> Ehm, ja, ik, ik ben iemand die graag pendelt. Ik weet niet of jullie dit systeem kennen. Je stelt een vraag, een ja-nee vraag. En deze pendel gaat dan... Dit, voor mij is, eh, als deze pendel zo gaat, is het een ja. En als de pendel zo beweegt, is het een nee. Ik zal jullie even laten zien <laughs> hoe dat het werkt. Ik zal een heel eenvoudige vraag stellen. En dan zullen we zien eh, wat de pendel als antwoord geeft. Dus, ehm, even. Is mijn naam Natasha? Is mijn naam Natasha? is mijn naam Natasha. Is mijn naam Natasha. En zoals jullie zien, krijg ik een ja. Hm. hm. Ja, dat wil ik even laten zien hoe dat het dan werkt. Dus ik eh, ben niet, bij niet elke persoon werkt het, heb ik al gehoord. Maar bij mij, ik krijg wel altijd een antwoord. En het is een eh, ja of een nee op de vragen die ik dan stel. <laughs> dus eh, ja, dat vind ik wel fijn om met een pendel te werken. En eh, voor degenen die het niet kennen, ja, <laughs> dan hebben jullie nu even gezien hoe dat het werkt. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond en heel erg veel liefst van mij.